Oinez, gindoa zen. Hortozik, gindoa zen. Hortozik, gindoa zen. Biusik, gindoa zen. Oinez gindoa zen. Kateme ertzera. Arrimatu zirenean. Oinez gindoa zen. Gaur berriozarren bilgune feministan osgarren urte hurrena e, eh, ospatzen ari gara, beraz e, eh, urte betetze eguna dugu. Eta, bueno, ba, baliatu nahi izan dugu egun hau alde batetik bai inguruan esan den bezala gure betaurreko more horiek e, fintzeko, zorrazteko, garbitzeko, ez? Piskat, tartean behin beharrezkoa dela eta guk urterik behin hartzen dugu horretarako tartea, piskat, ba, gure bidearen analisia egiteko, aurrera begira ere kokatzeko, ez? Man ditugun e, erronkak, e, harriko eskorrak, eta, bueno, eta horrekin batera, ba, aprobetsatu nahi dugu elkarrekin boteretzeko eta, eta ez da Justikin doazen Baitek bere gorputza di begira Santzuenean Garba da bil hemen Darra daukagu Darba da bil hemen Darra gara Kondarrun ez pixkat berri zendatu genuen gure eh, norabidea eta eta gure estrategia feminista eta hor Euskal Herriaren burujabetza feministaz E, hitz egiten genuen eta horretarako gaurdanik martxan jarri behar genuela trantsizio bat. Ereduaren trantsizio bat feminismotik, Euskal Herritik eta eta bueno, eta borroken interseksionalitate horretatik. Horretarako gure ustez behar beharrezkoa da boteretze feminista bat ematea da boterea oinarrizko baldintza da trantsizio hori auspotzeko eta boterez, botereaz ari garenean, ari gara bueno, gure, gure botereaz eraikitzeaz, eta baita ere botere guneak eskuratzeaz, ez? Baina e, eh, ba, ezinbestean e, botere eraldatzaile eta herritar eta, eta, eta feminista batez ari gara, eta e, baita ere bueno, ba, mugimendu feministaren indar metaketari eta, eta sendotzeari lotuta doan boterea da interesatzen zaiguna gaur. Oin erdindu batzen Iargi-ari begira Norbaitek ez da utzuen ega Indar bat, dabil hor Indar bat, dabil Indar bat, dabil hor Indar bat, dabil hemen Indar bat, garagu Lekintxo tigetan bermeotik gatoz, osea, super urrutik Betiko leloaren betiko eh, leloa tailerrera etorri gara eta helburua da ba, konturatu gara edo bueno, ariño izan dugu ba leluak askotan errepikatzen dizela. Toneri ba pare ba vuelta moten etorri gara. Euskat eh, irudimena lantzen be bai, gure iztegizak eh, barriztatzen eta bueno, badaus gauzak urteten. zati begira San zuenean Garba da bil hemen Darra daukagu Darba da hemen Arratxaldean e, eh, egon dira aukeran eta justo ni tokatu zaidina dinamizatzea gorkutza astindu mugimendu taier bat egin dugu gure kasuan e, bueno, ibili gara bi ordu tapiku e, eh, bueno, ba, gorputzarekin beste harreman batzu bilatzen, bai norberak bere buruarekin eta bai eta kolektiboan, espazioan, e, parakatzen esploratzen pixka bat orai. Eroso, konfientza gure buruan gan, taldean ba, oso, oso <laughs> eta pozik, pozik. Pozgarria izan da ere goizean, nola hasi biltzen eh, Euskal Herriko emakume berdinak, bost egun emakume inguru garela ba, berriozarko areto, eskolako areto nagusi hori betetzen, eta benetan bueno, ba, izipen ezberdinetatik eta esparru ezberdinetatik egon diren hau txak, ba, bueno, ba, olako mapa bat, ez, non gauden orain, e, nondik begiratu nahi diogun aurrera begira ere, ez, Euskal Herri buru jabe horri ekiteko, eta, eta bueno, ba, sentipena oso beroa izan da, oso berezia, eta hemendik aurrera ere, bueno, ba, bagoaz gure berrietara ere bai, bueno, ba, pila kargatuta eta bat garela ere, eta indar bat garela ba, soñean izan da. Indar bat, dabilor. Indar bat, dabilor. Indar bat, dabil Indar bat, garagu. Indar bat, zikindua zen Norbaitek ilargiari begira esan ba, gaude sormena iruditeri feminista zailerrean Gauza interesgarria eskateratzen ari da Bai. Montatzen ari da, gustora. Eta hori, goizeko mai ingurua oso, oso interesgarria, ere bai dira, kustut ateratzen ari direla goizeko mai ingurutik zailerretarako. Asi que, bueno, dena lotua dagoela eta jarraitzen dugula informazio guztiarekin lanean. Gira, santzuenean, garba da bil hemen, darra daukagu. Darba da bil hemen, darra garago. da bil hemen, darra daukagu. Indar da bil hemen, indar bat zen Feminismoari aginka egin genio Indar bat da hemen, indarra daukagu Indar bat da indar bat garagu Indar bat da hemen, indarra daukagu Indar bat da Indarra, indarra. gindoa zen, Hortozik, gindoa